Ahora, si aceptamos la premisa de que diferentes personas tienen diferentes formas de pensar y sentir, y que estudiantes llegan con diferentes niveles de desarrollo en cuanto a los conceptos que pretendemos trabajar en los cursos, pues natural pensar de que hay también diferentes preferencias en cuanto a cómo aprender. Esto nos lleva a pensar de que hay diferentes estilos de aprender por parte del estudiante. Ahora, si aceptamos esta premisa, pero lo más lógico es que podamos ofrecer a los estudiantes diferentes oportunidades para aprender, si es que somos serios en que queremos una educación de calidad. Ahora, esto implica que debemos ofrecer un ambiente variado para el aprendizaje a través de las variadas formas de expresarnos y usando diferentes medios y diferentes contextos. Por ejemplo, yo he visto módulos que son básicamente lecturas y foros, lecturas y foros, lecturas y foro. Podemos alterar grandemente estos ambientes con la introducción de video. Los videos alteran positivamente los cursos porque tienden a añadir dos elementos importantes, que es el audio y los visuales. Yo no puedo enfatizar lo importante que es introducir esos dos estímulos a nuestro módulo. Pero aparte de ofrecer audio y video, es importante también ofrecer una variedad de formas de procesar información. Porque recuerde, es la mente la que procesa nuestro pensamiento. Una forma de procesar información, aparte de las presentaciones iniciales del profesor, es con las discusiones en los foros. Otra forma de presentar y de procesar información es con la aplicación. Es decir, debemos ofrecer tareas y análisis de, de, casos porque esto es fundamental para poder ofrecer una variedad de opciones en cuanto al aprendizaje. Te invito a examinar este mismo curso con ojo crítico en cuanto a la necesidad de, expresarnos con variados medios y con variados contextos.